ens demostren que avui, avui més que mai, eh, avui és més necessari que mai fer visible aquest poble, el poble gitano, de la manera que es mereix. Des d'una visió positiva, des d'una visió constructiva. I que, a més a més, avui, ara més que mai, cal lluitar, cal continuar lluitant contra els estereotips i també contra els prejudicis que encara avui persegueixen el poble gitano arreu. està lo important i aquí està el vostre paper com a educadors és molt important en aquest sentit. Això que us deia jo, de aquest, el gràfic aquest tan maco de la creació constant de continguts no és tan veritat. Últimament s'està veient que la gent es dedica a relacionar-se, que la gent es dedica a compartir fotos al Facebook, però que el que és creativitat de veritat, el que és tenir un blog sobre una temàtica i enriquir aquella temàtica constantment, el que és creació de coneixement de veritat o de, de, de coses de valor, s'està estancant, o sigui, no és que estigui baixant, sinó que així com hi ha cada cop més usuaris de la xarxa, cada cop sembla que la interacció que hi tenim és més simple. Vale? Anem amb compte amb això perquè l'oportunitat se'ns escapa. Si acaba sent una, una xarxa això, si els nens que avui en dia relacionen al Facebook, algú no els hi ensenya que hi ha més usos de la xarxa i que també poden desenvolupar-se professionalment a la xarxa, no anem enlloc. Vale? O sigui, penso que ho descobriran per si sols, però igualment com a educadors, com a com a gent que interveniu en l'ús social, penso que és important que obriu totes aquestes possibilitats de networking de, que té la xarxa i que són molt, molt importants per la gent que, que pot estar exclosa en un moment determinat.